Vale. Miña guía. Meu capitán. Camiño da escola, papá máis eu avanzamos por unha selva de luces e sombras, e de sons. Xogamos a acertar coches animais. Ese é un panda. Escoita un escarabello. escarabello. Un xaguar. Un sete león. E soñamos con oír un día un Chevrolet Impala ou un Ford Mustang a galopar por la cidade. A miña man é pequena, na man de papá. Eu case non vexo e papá non ven nada. É cego. Non ven as cousas, pero ve moito máis ca min, ca ninguén no mundo. Ese home co que nos acabamos de cruzar está triste. Como pode saber? Cuidado, farol. E sempre acerta. Sí, papá ve cousas que os demais non ven. Hoxe, oh, o mar está bonito. Só o escoita, pero podo imaginalo. Lembro o verán, as cósegas das ondas. Bos días, Carmen. E cando sí, e Carmen e ela tamén nos saúda. Síntome orgullosa e feliz. Papá sempre está contento. Fai tiqui-tac co bastón e a veces canta mentre segue o ritmo con el. Eu tamén o fago con meus zapatos. Plas, plas, plas. Non hai nada que me guste máis que ir á escola con papá. Anteollos? Sí. Parche? Tapando. Mochila? Sí. Bocadillo? Que sí, que sí, que sí. El sempre me di miña guía, pero a verdade é que, aínda que eu vexo un pouco, un pouco, El é quen me leva, meu capitán. O mellor momento é cando temos que cruzar o semáforo grande. Mide 28 pasos. Sempre esperamos. Paramos aínda que a xente corra. Mentres facemos tempo, fálame das cotorras, que voan persiguéndose por riba das árbores. Non sei como as conta, nin se é verdade, pero di que hoxe hai doce. Onde estarán as outras? Porque ás veces hai máis de trinta. Cando volve a abrir o semáforo, cando o borrón vermello se pon verde, tiro da súa man e botamos a andar. Agora. Un, dous, tres, 4. Contamos os pasos os dous a un tempo. A el saenlle 16 e a min 28. ¡Qué emoción! Chegaremos... Imagino que cruzamos un ponte por enriba dun río que roxe, brum, brum, e se rompe, pero non, non rompe. E Ao dar o último paso, o 28, levantamos un pouco o pé, a beira, beira rúa. Ben, miña guía, moi ben. Ben non, requete ben. Xiramos á dereita, a escola está cerca, xa se oen as voces. Cando chegamos e se separan as nosas mans, teño gana de chorar pero aguanto. Ata despois, miña nena. Hasta despois, meu capitán. E os dous rimos a cachón. Non sei por qué, pero sempre penso que cando volves en min, camiña triste. Só faltan cinco horas. Volveremos rir. Ola man, adeus, tristeza. Meu capitán. Miña guía.